assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum barchalaringizga sog'lik salomatlik tilab qolaman albatta mana 16 o'yinimiz vasha bomba ketyapti bala juda kam qolgan xudo xalagan bo'lsa ertadan indin shu o'yinni aniqlab taylaymiz bala narximiz 500 rubl ko'rib turganlaringizdan ikkita avtomobil biri Hyundai Sonata 2011 yil kojini salon hozir video davomida ko'rib chiqasizlar obzorni ichi android monitor bluetooth ulab qo'shitib qo'yasin rahat qiladi ikkinchisi e, Chevrolet Lanos 2008 yil ayna 500 rubl bilet narxi nas pul shu alasiz o'tib ketasiz rahat qilasiz hammalaringizga omad tilayman undan tashqari yana 1000 dollar bor bir kishi mana shunday 1000 dollar urib ketadi undan tashqari yana 100 dollarlik 5 minglik 3 minglik ekimliklar общий pul konvertlarimiz 134 tanadan iborat glавный призерimiz 2 avtomobil 1000 dollar ham bor aynan Gazini berib turib, shu ekranga 500 rubl talab o'yinga qatnashishda davom etingizlar. Mana shu 1 haftaning ichida o'yinimizni o'tkazamiz. Hammalaringizga omad tilayman. Qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib taylangiz rahbar. Mana shu laykni bassangiz, e, xursandman aynan. Bilet amasangiz ham e, bitta bosib ketsangiz, yana xursandman. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Faqat qo'llab-quvvatlab shu ko'lyeringizni qo'llab turibsizlar ahqor enkillayin men pichoq sizlar bars men barmayman faqat gazini beringizlar qayerda bo'lsangiz ham joningiz sog' bo'lsin самое главное o'z joningizni asranglar sizning joningiz kerak menga hammalaringizga omad albatta mana shu kameralari man android monitor orqaga ursangiz orqani shunday ko'rsatib turadi aynan hammangizga omad tilayman albatta 500 rubl taylang o'qish kalsasi 2499 danadan iborat bilet soni yenesi o'tpagan degan edim mana shu yenesi o'tpagan mana shuni jiltillaydi aynan aytsa aytqiday aynan фақат газин бер битта битта бале данза салом алейкум дустони азин ҳами 16 ҳум бози ваҳша бомба рафтесай нархиш 500 тур булай ош касса 2499 дона ибораташ главный призор дутта автомобиль якташ хундай саната 2011 ҳум сол ваҳша фул састаяни баъд ببین شرایط لانوس 2008 سال دهشتای بعد 1000 دلار هست یک دونه موندگیش پلوی کنورت یک قیمت 134 دانه اوبش призо ҳастай гаш ҳазар кардам 500 рубл ами экрама партояду бозӣ ва иштирок кунед дар давом видео ами обзори мошиноро мебинен маҳоша метан акаҷон битта битта лайкни басингизларда оёнга qatnashda davom etingizlar nasib xudojon shu sizga chiqib qolsin oyin allohu akbar ketdik faqat qo'llab quvvatlashda davom etamiz qayerda bo'lsangiz ham joningiz sog' bo'lsin faqat nima deydi bitta basinglarda akor shuncha gapdan keyin ukor bitta layk bosmaysizlar dadaylayman deb o'ylayman barvaqt bitta 500 rublga oling narsa o'tib olsangiz nodi satasda yaxshi pulga qishda ketasiz axir nima qilasiz jurasizmi men qishda bu yerda qiynab uring gazini bering faqat bir riskovat qilib ko'rgan utadayni jurakda tazza 500 rublni taylangan ekan undan ko'ra ichga kirdi olsangiz вообще bo'lib bo'lmaydi mana shu jurakni keng olib turib baret deb ukor ko'tiga tepib yubering inshaalloh chiqib qolsin sizga mana shuni. Bu aytib qolaman, bu beraman desa 5 minutning ichida madab berib tashlasa, siz o'zingiz bilmay qolasiz. Mana shu 1 minutning ichida hayotingiz 360 gradusga aylanib ketadi. Henkillab qolasiz, aynan shunday henkillab qolasiz. Tor mashin tuvalim deb aynan. Hammalaringizga omad tilayman, faqat qo'llab-quvvatlab tursangizlar, joningiz sog' bo'lsin, o'ylayman aynan. bosing axir like deb shu ayta beraman, basmaysiz. Basing endi axir, basgan bo'lmasangiz axir. albatta ammalaringizga omad tilab qolaman qayerda bo'lsangiz ham joningiz sog' bo'lsin aynan bitta layklarni basingizlar ah, bellet olmasangiz ham aynan o'ylayman sizlardan albatta mana shuni obzorini ko'rib chiqamiz ketdik тоҷик узбек лақай ҷигаро ҳама садай якум призёвон брат туркманистон тоҷик узбек ба пеш мошинчаву каттеш салом калхозобод салу велинобод хатлон ҷунам зурай ҷами боду курай замон пурроботу кукара кукук Mercedes-ul Opel Segere cu Beppen Optima vu BMW Toyota e server Sagerai Millioner бора зад ба контейнер ай ман билет харида гаштай куча чарида мини финал ҳар рӯз аст сума биги ба куза сабр бикун ҳамеша кора ҳамаш сад меша подписка кун лайкамон чигарои шайхзамон дастгирим набошед гар пеши шумо ҳамаи сар бози ма ҳақиқатай пулу молаш насибат саломат боши бират омад ҳамеша ёрад ҷигаро ҷигаро кори шумо дигаро дастгирӣ кунен фақат канали замонкоро ҷигаро ҷигаро кори шумо дигаро дастгирӣ кунен фақат канали замонкоро